Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku podcastu Niemiecki od Zera, w którym to będę właśnie omawiał e, tematy, które widzicie w, w temacie. O, się zaplątałem trochę. Mianowicie kilka państw chciałbym Wam tutaj wprowadzić. Hmm, Polska, Austria i, Francja. I już wyjaśniam dlaczego. E, Polska po niemiecku, słuchajcie. Znaczy, dlaczego Polska, to chyba wiadomo, nie? No, <laughs> mieszkamy, czy też pochodzimy z tego kraju. Polska po niemiecku to jest Polen. Powtórzcie. Polen. Świadomie i celowo robię to w wymowie, że to nie jest zwykłe o, tylko to jest takie Polen. Tam na końcu można by powiedzieć, że jest ły, ale można też powiedzieć, że jest U i to się wymawia przez długie O, które gdzieś tam na końcu skręca, przekształca się w takie lekkie U, U jak Urszula i powstaje Pulen, Polska. Hmm? Czyli na przykład zdanie mieszkamy w Polsce, to będzie po niemiecku Wir wohnen in Polen. Oni mieszkają w Polsce. Sie wohnen in Polen. Nie? To jest myślę, że jasne. Kwestia wymowy. Podkreślam to Polen, ponieważ gdy ktoś wymawia w ten sposób Polen, czyli to O jest krótkie, to chcecie uwierzyć czy nie, ale to słowo zaczyna nabierać innego znaczenia. Słuchajcie, dea polen przez dwa ly, dlatego jest to krótkie o wymawiane, oznacza pyłek. Albo <clears throat> dipo, polen to są pyłki. Czyli mówimy o kwiatach, mówimy o peleniu, o tych, o powietrzu, o wietrze, nie? To jest polen. To są pyłki. <clears throat> Dlatego, gdy ktoś e, źle wypowie i powie po niemiecku, uwaga, e, wersja zła, nieprawidłowa. Wir wohnen in Polen. No dobra, Niemiec zrozumie, tak? On się domyśla, co, <laughs> o co nam chodzi i wie, że popełniamy błąd wymowy, błąd fonetyczny, ale jakby ktoś chciał dosłownie to przetłumaczyć, to wyjdzie dosyć śmieszna historia, mianowicie mieszkamy w pyłkach. Co myślę, że dobrze równie mogą powiedzieć pszczoły. Wir wohnen in Polen. Mieszkamy w pyłkach, wśród tych kwiatów, latając z kwiatka na kwiatek i te pyłki yy, przenosząc, roznosząc i tak dalej. To tak nawiasem. Yy, dlatego to jest ważne, żeby to Polskę w tej swojej wymowie zaakcentować długie o. Polen. Nie? Wir wohnen in Polen. A propos słowa e, pyłek, czy też piłki, w zależności od tego, czy powiecie dea polen to jest pyłek, a di polen to są pyłki, można mieć na przykład polen alergii. Polen alergii, czyli alergię na pyłek. Także nam się e, e, robi się nam dalszy zwrot z tą alergią, ale nie chcę tutaj tematu przeciążać i utrudniać. Y, polen. Pyłek, Polen, Polska. I dwa kolejne państwa, słuchajcie. Ich cechą wspólną jest to, że ich końcowy, końcowy człon to jest Reich. I takie ta, ta, państwa z tym członem końcowym Reich są dwa na świecie. Mianowicie Frankreich, Frankreich, Francja i Österreich, Austria. No, w sumie bym zaczął od Österreich, ponieważ jest to państwo niemieckojęzyczne. No i na lekcjach języka niemieckiego e, to państwo jest e, gdzieś tam poruszane, czy też podejmowany przeze mnie ten temat jest jako jeden z pierwszych, no bo myślę, że trzeba znać państwa niemieckojęzyczne, do których największe należą oczywiście Deutschland, Österreich i die Schweiz, i jeszcze tam, jest jeszcze tam po części Liechtenstein i Luksemburg, e, ale przy tej ilości mieszkańców w sumie to się tak zlewa. Myślę, że Österreich jest drugim po Niemiec, po Niemczech e, państwem niemieckojęzycznym, istotnym, żeby je, coś o nim wiedzieć, czy też żeby się pojawiało w zdaniach. Na przykład oni mieszkają w Austrii. Jak to będzie po niemiecku? Uwaga, start. Sie wohnen in Österreich. Sie wohnen in Österreich. Oni mieszkają w Austrii. A my mieszkamy we Francji. Jakby to zdanie brzmiało po polsku, po niemiecku, po polsku to już macie przed chwilą. My mieszkamy we Francji. Uwaga, start. Wir wohnen in Frankreich. Frankreich ten człon Reich, który jest na końcu tego, każdy z tych rzeczowników, tych nazw państw, jest to, jest to rzecz, ciekawy, ciekawy rzeczownik. Nie wiem, czy kojarzycie polski film Reich. Nie? No, któryś tam, nie wiem, czy Żamojda, coś mi się to nazwisko z tym kojarzy, ale może się mylę, przepraszam, może się mylę. E, Dziś tam o historii właśnie Polaków jeżdżących do, na zarobek do Niemiec, jakaś tam historia, mniej więcej taka fabuła jakaś była, nie wiem, chyba to raz widziałem. No pamiętam ze względu na, na, na, na tytuł filmu, no bo Reich to słowo niemieckie, nie? Ma rodzajnik Das. I słowem Reich określano Niemcy, Niemcy zachodnie, gdy jeszcze mur berliński był, biegł przez te parę, z ponad 100 kilometrów bodajże, nie? To, yy, to ten, ta, ta część zachodnia, ta bogatsza, ta kapitalistyczna, ona była nazywana przez Polaków jako Reich. E, słuchajcie, Das Reich to jest Rzesza. Tak to tłumaczymy na język polski. Das Reich, Rzesza. I dlatego na przykład czasy Adolfa to była Das Dritte, das Dritte Reich, trzecia Rzesza. Bo tam chodziło, Bismarck był drugi i to już było wcześniej coś pierwsze. W każdym razie <clears throat> obydwa te państwa, Francja, Frankreich, to jest niejako jakby dosłownie przetłumaczyć Francja, ale dosłownie przetłumaczyć z niemieckiego to jest Rzesza Franków. Nie? Grupa etniczna Frankowie i to była ich Rzesza, ich, ich państwo, Frankreich. Troszeczkę tutaj opowiadam po to, żebyście tak w jakiś sposób skojarzyli te słowa i lepiej je zapamiętali. Nie? Żeby tego nie wykuwać, słuchajcie, słówek na blachę, tylko zrozumieć, co tam w tych słowach jest ukryte. Myślę, że to, myślę, że to bardzo pomaga. No i Österreich, e, w słowie Österreich jest to Reich na końcu oczywiście i z przodu ten przedni człon to jest Öster. Nie wiem, czy kojarzycie słowo Osten jako wschód. Osterferien, nie? To w ogóle Ostern to są, to są, to jest Wielkanoc. I tutaj mamy taki wątek właśnie, że Österreich Y, można by tak mocno naciągnąć do, do pojęcia Rzesza Wschodnia. No Wielkanocna to może nie. Y, czytając, czytając właśnie pochodzenie tej, tej nazwy, starając się jakoś tam przygotować do tego odcinka, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie? Że, że, że gdzieś tam to pochodzi ze staro, staroniemieckiego, to się przekształcało, więc w jakimś czasie przeinaczało się w jakieś inne słowo, i gdzieś tam ostatecznie wylądowała nam wersja współczesna Österreich. I te państwa, dzisiaj właśnie chciałem Wam opowiedzieć o nich. I może pobudujemy, słuchajcie, kilka zdań. Co myślicie? Kilka zdań już powiedzieliśmy, ale, ale myślę, że teraz przejdźmy do takiej części ćwiczeniowej, treningowej, w którym której to będziemy te e, nazwy państw ćwiczyć, budować z nimi zdania. Zdanie pierwsze. Oni mieszkają we Francji. Start. Sie wohnen in Frankreich. Powtórzę. Sie wohnen in Frankreich. My Mieszkamy w Austrii. Czas start. Wir wohnen in Österreich. Wir wohnen in Österreich. Pytanie. Czy pan mieszka w Polsce? Czas start. Wohnen Sie in Polen? Wohnen Sie in Polen? I teraz ten człowiek odpowiada: Tak, ja mieszkam w Polsce. Czas start. Ja, ich wohne in Polen. Ich wohne in Polen. Oni teraz mieszkają we Francji. Oni teraz mieszkają we Francji. Czas start. Sie wohnen jetzt in Frankreich. Sie wohnen jetzt in Frankreich. Czy pani mieszka w Austrii? Pytanie. Czy pani mieszka w Austrii? Czas start. Wohnen Sie in Österreich? Wohnen Sie in Österreich? Dobra, to było na tyle na dzisiaj. Nie wiem, mam nadzieję, że, ale obawiam się, że te dźwięki z zewnątrz trochę dochodzą. Dzisiaj z 1 września nagrywam ten odcinek. E, dzieciaki są jeszcze w szkole, także zaczęła się nowa era też u mnie. Na w szkole to w szkole, ale w przedszkolu, bo te najmłodsze są najbardziej takie absorbujące. E, gdybyście chcieli wesprzeć moje działania na podcastowe, to w opisie tego odcinka e, mam tam numer konta ale co ważniejsze, może nie o pieniądzach rozmawiajmy, tylko tak naprawdę mm, akurat niemiecki od zera, to co robię, mam jakiś plan. Natomiast ten drugi cykl, niemiecki na rozbiegu, gdzie omawiam różne tematy na takim poziomie średnio zaawansowanym i wyżej, Dawajcie mi sugestie, piszcie mi komentarze, bo tak trochę e, od kilku tygodni nagrywam i tak naprawdę jeszcze nikt mi, nikt mi żadnego komentarza nie zostawił. I wiecie, jest takie pojęcie, że nie wiem, czy to Wam się <laughs> podoba to, co robię, czy nie. Czy to ma sens, że mam to robić dalej, czy nie. I nie ukrywam, i teraz wracając do tych, do tych finansów, nie ukrywam, że osoby, które przeleją mi jakąkolwiek kwotę, serio, jakąkolwiek kwotę, kwotę będę ich prośby na temat w temacie odcinków niemieckiego na rozbiegu, czyli niemieckiego dla średnio zaawansowanych, że będę ich prośby uwzględniał jako pierwsze. Rozumiecie? Te wasze sugestie, jeżeli mi tam jakąś kwotę wpłacicie, dowolną jaką, dowolnie, do, dowolnie wysoką, słuchajcie, to może być złotówka. Serio, ja nie żartuję. Wasze prośby będę, będę rozważał jako pierwsze. I te sugestie nie mogą być nawet w, w temacie, w tytule przelewu. Nie? Czyli na przykład przelew jest w tytule, jest podcast i tam jakiś temat, który chcecie, żebym, żebym umówił. E, no bo chcecie, ch chciałbym te, te, te, te podcasty robić niejako pod wasze życzenia. Robię, robię filmy na, na YouTubie, ostatnio mniej na, na moim kanale, ale też chcę, mam zamiar do tego, do tego wrócić. Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyście mi podsyłali tematy, które które chcę, żebyście, które chcecie, żebym ja omówił. Nie? Yy, no, chyba tyle. Także komentujcie, dajcie mi znać w ogóle, że tam żyjecie, że to słuchacie, że wam się to podoba albo nie podoba. To też jest jakaś informacja. Yy, myślę, że ten live, ten odcinek taki mój podcastowy jest trochę żywszy. Yy, tak, tak mi się wydaje, bo obrałem sobie inną formułę. Po prostu chodzę z mikrofonem po mieszkaniu teraz. Ja nie stoję w miejscu, nie siedzę, tylko chodzę i <laughs> może dlatego jakoś tam inny przepływ energii. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć!